Сьогодні я знаходжусь, ми доїхали до надзвичайної місцини під Києвом. Це ферма по вирощуванню равликів. І ось така вона ферма, дуже велика, бачите? Це все там у піддонах равлики живуть. Компанія Агроравлик. Так от найбільша проблема у вирощуванні равликів, знаєте в чому полягає? В тому, що вони тікають. І те, що вони тікають, це насправді так. Ось Якщо побачите такі сітки, тут затримуються равлики. От. Так що, якщо хочете провести свій вільний час е в компанії гучної бібліотеки із равликами, будь ласка, можете приїжджати. Це дуже цікаво і навіть дуже смачно. Если вам наскучили будни ваши, вы можете вполне э, приехать на такую замечательную дискотеку улиток. Все улитки. Здесь улитки сушатся. Ну как сушатся? Подсыхают. Готовятся к вывозу на экспорт. <laughs> то вони <laughs> вже майже бандерівці. Испанцы точно. Оказывается, испанцы.